өглөө тэмээнд хамарлаа маш сайхан хамарлаа. Одоо англи хэлний хичээлд явлаа. Тэгээ өнөөдөр хамтдаа англи хэлний хичээлдээ суудаг нэг өдөртөө хамтдаа хэлээрээ. Нэг сар болж юм. Энэ сургалтандаа суугаад нэгэн өдрийн дотор 12 цагаа үтцсэн. Дахиад нэгэн өдрийн дотор пассив 12 цагаа үтцсэн. Шалгалт авсан. Тэгээ шалгалтын дээр 100 авсан хичнээн удаан суугаад би шалгалт өгч ондоо авах хэмжээний болж чадгаа бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний зорилго бол угаасаа шалгалтанд орох зорилготой айлц өгмөр байгаа. Оноо авмаар байгаа. <laughs> Тэгээд өмнө нь бол зөө мундгөөд л өгдөг мундгөөд л яадаг. Би бол нэг халтар халтар ойлгоод тэгэл ойлголцол өвчвэл болоо гэж таатахгүйсэн. Одоо бол би тэгж бодохгүй байна. Маш сайн эссе бичиж чаддаг улмаар нь англи дээр мэрэгжлийн төвшөнд академик үг хэллэгээр тийм учраас одоо англины сургалтанд сууж байгаа. Гэтэ ингээл шууд англиар айл гадаад яш мэрлэн хэмэл надад үр дүнтэй гэж би бодсон. Гэвч тийм хичээл сууж үтсэн, үр дүн гараагүй. Ойр зурхаа нэг халтар халтар нэг <laughs> өөртөө арай нэг ихтгэл орж буруу зүрх ярьж сурсан. А одоо болохоор яг дөрөн үнэхээр суур маш чухал юм байна ингээд богино хугацаанд маш зөв логикоор сурж байгаа. Самбар дээр ингээд томьёо шиг, зураг шиг, график шиг юм сурж агаад 12 цагийг зааж өгөөд хэзээч мартахааргүй болтлоо. Үу ийм учиртай юм уу гэж бодтол ингээд зааж өгсөн. Багш маань одоо миний ойлголтоор бол орчин ч юм уу эсвэл гадаад багшнаас тоглохаараа амар заадаг ч юм уу би бас тэгж бороо боддог гэсэн мэлээ. Тэгэхээр одооны энэ байгаа багш мань болохоор Түрк улсад уран зохиолын ангийг төгссөн англи хэл дээр өөрөө энэ заах арга барилаа өөрөө ингэж бий болгоо сэдээд түүнийг хүүхдүүдэд зааж байгаа. Тэг би яг энэ талаар нэг стори дээр хальт хийсэн чинь стори дээр маань нэг охин шууд чатар орж ирээд ваа ямар гоё юм бэ тамирагч юм уу бид нар би тамирагчдаар суусан чинь ээшийн шалгалтыг маш сайн өгч чадсан. Дээрээс нь 3 сарын хугацаанд маш сайн одоо өөрийгөө сайжруулж чадсан гэсэн бэйсэн. За за. Одоо та английн хичээл тавь. Би английн хичээл тавихтаа ажлынхаа хүнд хамт явж байгаа. 30-д э, намайг гэр хангад төвлөд учраас би одоо гаарч гоохгүй л болохгүй. За за гараа. За гараа. За ингээ өнөөдөр миний англи хичээлтэй хамт байгаарэ. Мөн мөн сүрчэндүү сайн сурж байна хараарэ гэж. Би ингээ англинд явлаа шүү дээ. Бай бай. За бай бай. Бай бай. Нүрээрээ баяртай. За баяртай. Бид машингүй хүн шүү дээ. Хүний машинд гуйжтай ихтэй хамт яваад хичээлд явнаа. За ангилныхаа хичээл дээр ирж байна. Төршиг гэдэг байшингийн дөрөв дахь байдаг. Тэгээд энд лекц байхгүй учраас шатаар дөрөв дахь гардаг. Дандаа лекц дээр явсараа муузан сураад хамгийн анх удаа эрэхтэй шүү тухайлдаж унах гэжсэн шүү. Тэгээ яг одоо чигнээс амсгаад ч өглөө. Өглөө. <laughs> Юу эргээ? Тэгээрээ явна. Замд нэг шүүр таардаг. За ингээд тэр харагдаж байна. Одоо жоохон Завтарсан учраас багшаас уушлах байгаад орно. May I come in? Аа. За, хараамтай учраас одоо ингэж л харах юм да. Чи Тий. Шилээ орхисон хүмүүс чинь ингээ уцаа ашиглаж ингэж самрыг харж байна. <laughs> Багшийн хүртэл царайг нэг томруулж хардаг байна. Тий. Одоо энэ клич ингийн цаг дээр байна шүү дээ. Тэнгүүд баанд ах юм бол боунд бол тийм юм уу тийм. За, ийцэн тамир ихсэн юм биш үү те? Тий. Гэтэ венийн хаана оруулаа гэхдээ. Өөрөө нэг хасах. Burp нэг гэдэг чи юу гэсэн бэлээ? Хавраг. Ерөөс хавраг. NG залгуулж болохгүй, S залгуулж болохгүй, ED залгуулж болохгүй зүгээр байдаг. Taking it so easy, but that's the way it is. It's the whole little world in your own front door. Одоо манай ангийнхны зорилго бол бүгдөө оноотой болтлоо тий. Эсрэг ингээм мэрэгжлийн төвшин, академик төвшин бичиж чаддаг болтлоо суралцнаа. Дээрээс нь өөрийгөө илэрхийлэхдээ, ярихдаа, бичихтэй ингээд зүгээр нэг одоо хар ярианы ойр зүйн хэлгээр биш. Манай багш маань өөрөө вау юу чийс яг зөв хэлээ. Яг тийм байхгүй юу гэж мгээр. Тэгэл нэг юм асуугаад бүгднийх нь нэрийг ерөөсөө хэнийг ч орхигдуулахгүй асуу. Ер нь л бүгдөө цааштай ер нь бол хэл сурахгүй л бол одоо хүний арчуулсан ямыг сонсож ойлгож хүлээж авах биш өөртөө юмыг шууд ойлгодог болмоор байгаа байхгүй юу сайн нөгөө манай нөгөө анги өрсөлдөгч нь баша та нөгөө нэг графиктэй тэр нөгөө 12 цагийн сурдаг арга хизээ гаргасан бай а 3 жил юм гаргачихсан сургуулиасаа сурсан өөрөө гаргасан уу өөрөө гаргасан тийм аа а тэгээд тэрнээс хичнээн хөөхд яг тэрийг сурсан бай а 3000 гаргав хөөх тийм үү аа Юу, багш та ямар мэрэгчлэр сурч төгсөн бэлээ Туркэд? Аа, англи хэлний уран зохиол тэгээд аа хэл судлаач мэрэгчлэлт. За, <laughs> баярлалаа. Өө, за сайн байна уу? За би влог хийгээд байгаа маа дүрс төглүүлээд байгаа юм. Нөхөхгүй яа. Одоо ямар ямар сургуульд орж байгаа лээ? Яг Юнки боловсролын сургуульд голчилж ордог. Аа 7 хичээл байгаа. Математик, англи хэл, хим, физик, биолог, монгол хэл, монгол хичээл нийгэм, орос улсын нөгөө одоо монголоор бол ийшин шалгалтанд бэлттэй. Монголдо номер 1 багштай сургалт бас удахгүй бүртгэл нь явагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ манай захирал өөрөө нөгөө нэг захирлын багш нь гэсэн. Та захирлын өөрөө 3 хил юм л тээ. Тийм. Бараг 4 Гэхдээ надад хятад орс хэлийг бол би мэдээд байна. Хятад орс англи хэлтэй тий. За танайгаа тулд сурдаг манай нэг ангийн маань охин хичээлээс заамга тавьс сэрвэст зэрэг тавьсан. За би яг нэг нэг хичээл сурахт чинь царай амар чухал. Яаж сурах вэ? Үгүй амар ойлгож байгаа. Би анх удаага угаасаа нөгөө юм сургалтанд сууж үзэж байгаа. Тэгээ хөө ингэж би анх удаа орж ирсэн ч гэсэн шууд ярьдаг байгаа шүү. Тий ярьдаг байгаа. Э, тэгэд амар гоё яг багшийн өөрөөх нь техникээрээ заадаг учраас тэр нь нөгөө хүн болгонд хүрэх хүртээмж нь амар зөв бас талгаар амар уртын юм шиг. Гэдээс аа тий амар урам урам өгдөг тий. Ганц нэг зөв илч мэт. Yes гэдэг. Өөр олон ихтэй ингэж бүр яг ингээд бүр ярмаар санагдаад би аяга хурд урд орж ирээд байгаа юм чи тийм нэг нь дотор яа би алах юм байна би яг алгаад байгаа юм байна гэхдээ ер нь өмнө сурж исэн гэдэгтээ бүр амар сони эргэлзээл юм тэгэл нэг амар их шаналлаад идэв гэсэн юм аа тэгсэн чи одоо болохоор айгүй easy юм шиг аа easy юм за за за за за баярлалаа өө тэгээ на юмнуудаа бүглээд ирээ за за тэг юмнуудаа бүглээд ирээ за нөгөө хоёр маань ийхүү явлаа одоо бид хоёр ажил руугаа За өөрөө маань англи нэг хичээлд суугаад ямар санагдчихээн үр дүн яаж ийн би ярь чаддгүй штэ үгүй зүгээр л надтай ярьдаг надтай байхдаа яриад ярь чадахгүй байна шууд хэл мэлээдрээла. Бид нар чинь бүр амар гоё нэрмэртэй чат нээсэн. Тэгэл орой морой багшийг унтуулах багшаа энэ юу гэсэн үгээ багшаа энийг яаж хийх вэ гэл би хоцорч болох уу гэж одоо юу гэж асуув. Би 20 минут хоцорч. За үгийн хэмээн Мэй Майт хоёрын хуваар нь бодох юм бол би өнөөдөр одоо очихдаа багшаа хоцорх нь шүү гэдэг биелгийн төгөлд угаас хоцорх нь ойлгомжтой учраас би Майтыг ашиглах хэвээр I might come late гэж хэлнэ. Яагаад тэгэхээр Үгүй шүү дээ, mate майт чинь 75%. Тий. Угаасаа л хоцрох нь ойлгомжтой. <laughs> Аа, хоцорчсан магадгүй яаж ч магадгүй гэд нэг жоохон эргэлзэнгүй хэлэх байсан бол би I may. I may. <laughs> Царайгаа зайшгүй нэг эффектээр ч юм уу өөр одоо нэг арай их анхаарал татсан үйлсээр янз бүрийнхаа дараа зураг тавиад идэг юм зуршил зарим хүмүүс байдаг. Яг энэ шигээр хин нэгэнд англи хэл дээрээ жоохон муу гэдгийг мэдэгдчихвээ дээ. Угаасаа мэднэ ч гэдэм үү. Иймэрхүү хандлага биднэрт ер нь сурахад мэдхэд дандаа төвөгчрүүлдэг. Мэдхгүй байгаа тэрнтэйгээ бүр мөнх тулж угаасаа нэг ойлгохгүй чадмаар байна гэд ичгүй асуулт асуугаад ерөөсөө би энэ хэсэг ерөөсөө ойлгоогүй. Чи яг яагаад энэ юм юм бэ? Мэдгүйгээ шууд мэдээ өнөөс нь асуух хэмжээний ичхүүргүй. <laughs> Тийм сэтгэл зүй байж иж ингээд би сурч чадах юм байна. Санаа зовсоор гад сургалтын цаг дуусаад сарн дууссан байхад юм сурч чадаагүй үлдэж хоцрох юм уу гэд ингээд өөр өөртөө маш сайн зодтолтоод Өнөөдрөөс эхлээд би нүрэ бодаагүй царайтгаа нүрт тулах болно. Тэр шигэ би ойлгож чадаагүй хагас туу англи хэлт байгаа нүрт тулна. Би илүү сайн ойлгоно хичээнэ гэж ингэж өөртөө өөр санагдаад та нартаас урам өөр санагдаад бисээ яг гүндэл ах шиг ирсэн юм санагдаад байгаа. Би гүндэл ах шалаагүй шүү. Гүндэл ах чинь хүмүүст аймаг мотивац өгöd байгаа штэ. Яг тэрэн шиг яг мотивац өгч байгаа юм да.